Taip atrodo dovanų kuponas. Taip, viduje yra tokia informacija. Tai yra dovanų kupono numeris, galiojimo laikas ir suma. Dovanų, e, dovanų kupono numeris yra panaudojamas elektroninėje parduotuviai. Užeiname į krepšelį. Čia yra įdėtas prekes, kurias norime įsigyti. Čia yra laukelis, kur parašyti, ar turite dovanų kuponą. Spaudžiame ant jo. Taip ir atsidaro langelis. Į šitą langelį įvedam dovanų kuponą numerį. Štai jisai. Štai šitą. Taip. Op. Ir spaudžiam pridėti. Taip, matot, visi skaičiavo e, sumą dovanų kumono suma įsiskaičiavo štai čia. Taip ir toliau spaudžiam užsakyti. Galiojimo laikas. Ką tai reiškia? Rūpiučio 31 baigėsi mūsų sezonas. Tai yra gėlių pardavimo sezonas. Ir jeigu jūs norėsite užsakyti, sakykime, lapkričio mėnesį, mes negalėsim jums išsiųsti gėlių, kadangi jau yra per šalta. Taigi labai svarbu e, dovanų kuponą panaudoti iki rūpiučio 31 dienos. Jūsų užsakytas dovanų kuponas yra išsiunčiamas jau kitą darbo dieną. Keliauja jisai nuo vienos iki trijų darbo dienų.